Saya Ridwan Budiman, saat ini aktif di salah satu pegiat buruh migran, Migran Institute. Saya pribadi mendesak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia untuk segera menuntaskan kasus KPK dan Polri karena kasus ini sangat menyita energi publik, sangat menyita semua perhatian media massa, bahkan seluruh elemen bangsa ini terhadap penanganan dua penegak hukum di Indonesia. Jadi kami selaku pegiat buruh migran saat mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan karena akan berdampak sama semua kegiatan termasuk pada persoalan hukum yang kami tangani termasuk masalah buruh migran. Jadi sebagai salah satu pegiat buruh migran dari Migran Institute kami mendesak Joko Widodo segera turun tangan mengambil alih dan menyelesaikan secara win-win solution antara KPK, Polri, dan semua pergak hukum yang ada di Indonesia. Buruh Migran Indonesia bersatu.